తూ అనురాధా తూ అనురాధా తూ అనురాధా తూ అనురాధా తూ అనురాధా తూ అనురాధా ವಾಸಿಮೆನ್ ಸೆಲೆ ಹಿಮೆಹಿ ಅಲ್ ಮೌತುರುಲೆವೆಲೆ ಕೋಮ ಅತ್ಪಾಸಿಮೆನ್ ಸೆಲೆ ಹಿಮೆಹಿ ಅಲ್ ಮೌತುರುಲೆವೆಲೆ ಹದವತ ರಂದಿ ದುಕ್ ಸೆಮೆನ್ ಮಕೆ ಜೀವಿತಯಮ ಸೊನ್ನಸಿನ್ ಪಿರೆ ಜೀವಿತಯಮ ಸೊನ್ನಸಿನ್ ಪಿರೆ ದು ಅನುರಾಧಾ අනුරාධා ප්‍රාර්ථනාවන් මල් පුබුදා සිරිදුව අප පැළ වෙත කැඳා පැල වෙත කැඳා පිය රජු ලෙස මා කිරුල දරා රජ වෙමි මගේ දිවි තිබෙන තුරා රජ වෙමි මගේ දිවි තිබෙන තුරා දු අනුරාධා දු අනුරාධා දු අනුරාධා දු අනුරාධා అనురాధ తు అనురాధ తు అనురాధ తు అనురాధ